आर्नोल्ड से सीधी टक्कर है मेरी प्रोटीन की रोटी बनवा बनवा के खाऊंगा अरे क्या है ये आर्नोल्ड मेरे सामने ये ये